он из Кемерово. А что он такой шоколадный? Вас в школе этому учат? Путин. Ну, похож на Тулеева до ожирения. Не, не скажу. Я знаю, что он работает на НТВ. Это вы писай в комментариях. Вот тупые, а мне даже не стыдно. Всем привет! У нас есть 6 фотографий известных кемеровчан. Мы пришли сюда, на набережную города Кемерово, чтобы спросить у вас, знаете ли вы этих людей. С вами Леша и Костя. Прямо сейчас подпишитесь и поставьте нам лайк, потому что ну, я маме обещал. Вот. Хорошего настроения при просмотре ролика и там... Я матфак, я не знаю. Ну ты же химирощанка. А, это это что ли в молодости, Тулеев? Тулеев. Все правильно, да. Аман Гильды Малдыгазыевич. А если не он? Точно он. Как бы трубка телефонная. Тебе подсказывают. Давай, ты, ну, говори. Я как бы наполовину татарка, ну. но я все равно не понимаю. Аман Гумирович Тулеев. Тулеев? Ну, Тулеев. Тулеев, вы, вы не сговаривались? Нет. Ну, похож. Похож. Видно же так бы. По губам? Я говорю губам. Аман Гильды Малдыгазыевич. Вас в школе этому учат? Ну, похож на Тулеева до ожирения. Меня выгонят вообще из области. О, ну, артист. Арти артист. Подожди, это Тимур. А, Вы знаете, что он из Кемерово? А, теперь да. Да. <laughs> Вот, видите, образовательная передача. Гена Букин, но, блин, Владимир его зовут, по-моему. Фамилию не помню. Ты думаешь, он с Кемерово или нет? Он, по-моему, с Кузни. Гена Букин. Я не знаю, как его зовут на самом деле. Я не знаю. Что я тут недолго Мне нравится имя Арсений, пусть его будет зовут Арсений? Да это не Арсений, господи. Нет, я не знаю вообще. В этой был. Не битва экстрасенсов, а другая. Интуиция. Ага. А то, с чем у нас плохо. Какое мы ему дадим отчество и фамилию? Пусть будет, как у меня отчество Дмитриевич. Ты, ты Дмитриевич? Да. А Я фамилия? Тоже Вы твою мы подарим, вот наш ребенок. Это будет писать в комментариях, вот тупые, а мне даже не стыдно. Может, вы знаете? Нет. Нет. Нет. нет, нет вообще нет, не знаете. Нет, нет. Ну давайте тогда ему имя придумывать, что такое. Путин. А Логина? А имя? Володя, Семен, Степан, нет. Артем, Илья, Виктор, Артем, Илья, Виктор, <laughs> Виктор, нет, Виктор, Виктор, подсказка вообще. Да, ну, Виктор. Вообще отлично. А как он в сериале назывался? Гена Букин. Ну это этот. Из папиных дочек? Да. Нет, не папин дочки. Букин. Как его зовут, не помню. Интуицию шоу вел. Виктор Логин. Так. Логинов. Ничего себе у тебя интуиция. Виктор Логинов. Виктор, да. Не знаю, парень какой-то. На вас никого не похож, да? Ну, не знаю, без, не пон... знаю. без понятия, кто это, ноунейм какой-то. Он на Первом канале светился, да, частенько? Нет. Так. Тоже нет. Знаете его? Его нет. Ну, может быть, он вам выпускной ваш вел? Нет, не вел. Я не люблю бородатых, давайте тем, дальше. Тем более у нас не было еще выпускного. Все, значит, а у нас не было еще Лишаем его имени и паспорта, да? Паспорт? Ну, его впервые вижу. Впервые? Да. Давайте подсказки кидать. Вот он, э, КВНчик, бывший. Угу. Вы смотрели КВН? Нет. А Евгений Кучинец? Я... Он не знает, кто это. А почему? А почему ты знаешь? А потому что я смотрю КВН. Он раньше играл за сборную э, а, Кемтипа. Угу. Кембридж? Да. А, меня укусил кто-то. Так, это Евгений Кунчис. А это не с Кембриджа кто-нибудь? Да, да. Ну, я так, имена не знаю, кто это Давайте я буду подсказать. Э, Владимир, Владимир. Скоробогатько. А, пусть будет Тулеев. Тулеев. Да, мне нравится фамилия. фамилия. Евгений Кунчиц. Правильно. Вообще он из Анжарки, по-моему, я не помню, как его зовут ведущий. На, на, на НТВ, да. Не, не скажу. Я знаю, что он работает на НТВ. Я не знаю, он же на НТВ вроде бы передачу да, идет да. прямой. Ну, что, я... кировчане не могут на НТВ передачу вести? Не могу ответить. Тоже не можем ответить. Давайте это просто придумаем им мы имя. Не знаю, Евгений. Евгений. Да, Женя. Карпов. Да, э, Карпов. Карпов? Да. А отчество? Карпович. Это все кемеровчане, я так понимаю, да? да? Отлично, переехал сюда год назад и никого не знаю. Я... Не успела познакомиться, как так-то? На меня Была же знатная такая вечеринка всех кемеровчан. Мы не ходим на вечеринки, вы что, нам лет 18. Какие вечеринки? А, мемчик известный сейчас есть, набирает обороты, знаешь? Ой, я, я нет. Такая вот птичка, ты знаешь, птичка вот такая. Вот такая вот. Понял. Так. Так, ме. Оф. Так, ме. Лов. Так, миров. Так, э. милов. Так, ме. Хоп. Вадим так меня зовут. Ну, давайте ему тоже имя придумать. <laughs> Не факт, что эм, его. Степан? Степан разве? Ну, Разин? Ну, смотри, у него рожа как у Степана. Ну, типичный Степка, ну, ну смотри. знал, да, то, что у Вадима Такменева рожа как у Степана. Ну, Вадим, да, точно, Вадим Такменев. Вот это, может быть, знаете? Тоже СНТВ ведет. Да, центральное телевидение. Да, да, да. Смотри, память вообще. Э, Такменев. Я не знаю этого Нигира. Тоже не знаем его. Он не с нашего района. Да. Да. Он, он, он из Кемерово? Да. А что он такой шоколадный? Он очень любит солнце. У нас его нет. Скорее всего, значит, его тоже у нас уже нет. Давайте дальше. <laughs> Вообще нет. Но он и не с Кемерово. Елки зеленые. Уверен, то, что он кемеровский? Ну, судя по цвету кожи, нет, но ну, мало ли. Александр. Александр, хорошо, неожиданно. А, Джексон подойдет? Ну да, да. Ты бодро. А откуда знаешь? Ну, то есть он какой-то прям супер известный человек. Ну, ну его сложно не заметить. Скажем так, в мою молодость <laughs> был известный. Не знаю, я а, первый раз вообще первый раз Кемерово. Я вообще первый раз Кемерово. Ну вот, знаете, говорят, что по фотографии можно определить, э, какое имя у человека. Ну, вот я бы, у меня бы Иван. Какая у вас самая популярная фамилия там на Дальнем Востоке, если вы оттуда? фамилия, да. Вот у нас всякие фамилии. А ваша какая фамилия? Ермашова. Ну вот, пусть он будет таким, да. это а ведущий, да, по-моему, Да-да-да, кстати, подписан на него в Инстаграме. Да? Исака Но... Ну. Кем, по-моему, у него там ник. А, это этот ведет. СТС Кузбассе. Да. Но... Вы первый, кто его угадал. Да? Ага. Так никто, ну не популярный, да. Ну не на тот канал пошел. Не Дмитрий, а может и Дмитрий. Митяй, может, как? Матвей. Митяй. Мат... Нет, Матвей точно. Николай. Нет, не Матвей. Нет, не Матвей. Я Давайте хотела, Андрей. чтобы его звали Дмит... Андрей. Дмитрий. Дмитрий. Дмитрий уже занят а по-любому же. Может, вот, вот Дмитрий идет. Дмитрий? Нет, это не Дмитрий. Глаза еще такие добрые. Пусть он будет Дмитрий с фамилией на Мэ. Дмитрий Казачинский, ведущий КВН региональной лиги футболиста. Ох, нифига себе. Ну, еще блог, блоги снимает, иногда веселые. Э, подсказки можно? Не-не-не, без подсказок давайте. К. Как еще раз? На К? Да, К. Казачинский. По результатам опроса Аман Гумирович Тулеев оказался самым узнаваемым кемеровчанином. Окончится а Токменева и Бодро узнал только один из шести опрошенных. Следовательно, если ты переедешь в Москву, то не факт, что ты станешь суперизвестным парнишей. Вот и вся информация. Что, серьезно, это все, что ли? Ну вот еще попугай, который кричит в кружку. Теперь все. Если вам понравился этот ролик, поставьте нам лайк. Обязательно где-нибудь расскажите о нас, о том, что мы тут такие ходим по набережной. Здесь, возможно, как или голуби. Если вы хотите предложить нам сотрудничество, мы вообще не против, чтобы людям Леха завершай дарить призы за то, что они отвечают. И вот специально для рекламодателей, чтобы вы поняли то, что мы умеем рекламировать, смотрите. Демикс, демикс, демикс, демикс. Удобно бегать. Быстрая скорость. Не упадешь. Не упал. Высокие прыжки. Не забывайте подписываться на канал, это очень важно, потому что нас спросили, сколько у вас подписчиков. Мы такие, ну 300. Ладно, мы обманули, нас даже 300 нет. Нам пришлось обмануть, потому что мы верим в вас, то, что вы подписываетесь, подпишитесь на наш канал, подписитесь. И всем пока. Здесь определенно накакал голубь, подписитесь.